Компанія Альтерейр пропонує вашій увазі огляд настінних вентиляторів Майко серії ECA iPro. Майко це німецька компанія, яка виготовляє вентиляційне обладнання за найвищими світовими стандартами якості. Збірка вентиляторів проводиться в Німеччині. ECA iPro це серія настінних вентиляторів з дизайнерською передньою панеллю. За легатний зовнішній вигляд вона була удостоєна премії Red Design Awards 2010 року. Вентилятор Майко Ядзай Pro це двошвидкісний вентилятор, який працює на високій та низькій швидкості, може монтуватися в невеликих приміщеннях, до прикладу, ванна кімната, туалет чи підвал або навіть комора. Вентилятор складається із корпусу, в якому розміщені електродвигун та передньої панелі білого кольору, по периметру якої відбувається витяжка повітря під час роботи пристрою. Поява даної серії є продовженням роботи компанії Майко над дизайном своїх виробів з виключно високими технічними характеристиками. Змінними характеристиками вентиляторів цієї серії є знижений рівень шуму від 27 дБ, тобто як шепіт людини на відстані 1 метра. Варіанти виконання вентиляторів даної серії з автоматикою ЄЦА iPro стандарт двошвидкісний вентилятор без автоматики. ЄЦА iPro VZC модель оснащена регульованим таймером яйця iPro-F – вентилятор з датчиком освітленості, яйця iPro-H – вентилятор з датчиком вологості, яйця iPro-B – вентилятор з датчиком руху і яйця iPro-K – вентилятор з будованим зворотнім клапаном. У комбінації зі зворотнім клапаном можливі всі вище перелічені виконання по автоматиці. Компанія Альтреєр з радістю допоможе вам у підборі та придбанні даного обладнання, а його експлуатації викличе у вас виключно хороші враження.